Hej, hej, Urška in Max tukaj. Danes se ne bomo razmigali samo mi, ampak tudi naši najmlajši, saj je pred nami vadba z dojenčkom. Korakanje v strani je odlična ogrevalna vaja, ki bo zabavna tudi za vašega dojenčka. Pazite, da koleni rahlo pokrčite in s tem celotno gibanje rahlo amortizirate. širok sumo položaj, poke spustimo in v spodnjem položaju dvignemo peto ene noge. Ponovno se dvignemo v začetni položaj in ob spustu dvignemo peto druge noge. položaju izvajajte tek na mestu tako, da izmenično dvigujete peti. Kolena naj bodo rahlo pokrčena, se boste s tem lepo amortizirali gibanje, ki za dojenčka ne bo prenaporno. Thank you. Boke spustite rahlo nazaj, ob ponovnem dvigu pa peti odlepite od podlage. V zgornji točki giba boke potisnite čim bolj naprej. položaja se počasi spustimo rahlo naprej, pri čemer eno nogo dvignemo proti stropu. Ponovimo na drugi nogi. sedečem položaju se nagnemo rahlo nazaj, dojenčka pa dvignemo nad se. Močno stisnemo trebušne mišice, da lahko zadržimo stabilen položaj, dojenčka pa počasi dvigujemo in spuščamo. klečečem položaju dojenčka držimo pred sabo. Boke dvigujemo in spuščamo, dojenčka pa nežno premikamo levo in desno. Iz sedečega položaja se spustimo v položaj čovna tako, da dvignemo nogi in trup spustimo rahlo nazaj. Dojenčka si položimo na nogi in ustvarimo rahlo pulziranje. položimo na boke, nogi rahlo pokrčimo in peti potisnemo močno v podlago. Boke počasi dvigujemo in spuščamo, pri čemer pazimo, da je dojenček na nje nameščen udobno. mi pa se postavimo na vse štiri nad njega. Kolena zadržimo na tleh, z rokama pa se spustimo čim nižje, kot da bi delali modificirane sklece. sedečem položaju se nagnemo rahlo nazaj, dojenčka pa dvignemo nadse. Močno stisnemo trebušne mišice, da lahko zadržimo stabilen položaj, dojenčka pa počasi dvigujemo in spuščamo. klečičem položaju dojenčka držimo pred sabo. Boke dvigujemo in spuščamo, dojenčka pa nežno premikamo levo in desno. tega položaja se spustimo v položaj čovna tako, da dvignemo nogi in trup spustimo rahlo nazaj. Dojenčka si položimo na nogi in ustvarimo rahlo pulziranje. položimo na boke, nogi rahlo pokrčimo in peti potisnemo močno v podlago. Boke počasi dvigujemo in spuščamo, pri čemer pazimo, da je dojenček na nje nameščen udobno. položimo na tla, mi pa se postavimo na vse štiri nad njega. Kolena zadržimo na tleh, z rokama pa se spustimo čim nižje, kot da bi delali modificirane sklece. sedečem položaju se nagnemo rahlo nazaj, dojenčka pa dvignemo nadse. Močno stisnemo trebušne mišice, da lahko zadržimo stabilen položaj, dojenčka pa počasi dvigujemo in spuščamo. takšnem položaju dojenčka držimo pred sabo. Boke dvigujemo in spuščamo, dojenčka pa nežno premikamo levo in desno. položaja se spustimo v položaj čovna tako, da dvignemo nogi in trup spustimo rahlo nazaj. Dojenčka si položimo na nogi in ustvarimo rahlo pulziranje. položimo na boke, nogi rahlo pokrčimo in peti potisnemo močno v podlago. Boke počasi dvigujemo in spuščamo, pri čemer pazimo, da je dojenček na nje nameščen udobno. Thank you. Dojenčka položimo na tla, mi pa se postavimo na vse štiri nad njega. Kolena zadržimo na tleh, z rokama pa se spustimo čim nižje, kot da bi delali modificirane sklece. nazaj in roki vzročimo. Boke potisnemo močno naprej in zadržimo. Na polovici časa menjamo noge. in boke spustimo čim nižje. Raztek na notranji strani nog naj bo nežen in ne boleč. Na polovici časa ponovimo na drugi strani. priječem položaju rahlo pokrčimo koleno ene noge, drugo pa iztegnemo predse. Poskusimo prijeti prste iztegnene noge in jih rahlo povleči k sebi. Tako raztezamo kompletno zadnjo verigo. Ponovimo na drugi strani. Iz stoječega položaja z eno nogo stopimo nazaj, koleno rahlo pokrčimo, peto pa spustimo proti podlagi. Zadržimo, na to pa ponovimo še na drugi strani. roko, ki je bliže podlagi, primemo na desje in ga še bolj povlečemo proti tlam, s čimer povečamo razteg. Ponovimo na drugi strani. Thank you. trening. A ne? Dajte si pogledati še moje ostale vaje na našem YouTube kanalu, saj sem pripravila kar 8 vadbenih programov za mamice. Se vidimo na naslednjem videu.